あの時僕が魔人ヒョードルの罠を破っていれば作戦をして逃げよう連中は探偵者を破滅の呼び水にする気だ敵にはめられた猟犬が探偵社員の一人を逮捕したそうだはーいめちゃくちゃご機嫌よ武装探偵社の諸君連中は軍警最強の特殊部隊猟犬人倫に戻りし凶悪犯は 猟犬の牙が噛み砕くこの状況太宰さんならどうする誰一人見捨てん我が理想にかけて哀れな野生犬どもはどちらに活路を見出すこの程度で諦めるのかいバラバラではダメなんだもう一度探偵者を一つに